ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੱਕਦੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ